сайн байцгаана уу? Сайн. Эстрагаар тоол 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Баруун тийш эрг. Дороохоо марш. Нэг, хоёр, нэг, хоёр. Баруун мөр төрж яваад марш. За гараа яа. 1 2 1 2 гараа дэш өндөг өндөг. 1 2 1 2 Аа хат. Хараа. Аа зав торгоор гүгээд морш. Нэг, хоёр, зав бүгэн. Өвдөг дэше. Нэг, хоёр, нэг, хоёр. Дэше өвдөг дэше. 아웃 나가라 쓸까 아 지그래 아우 지그라 나한테 실수죠 실수 Алхаад марш. Алхаад марш. Зүгээр. Зүгээр ингэж сул алхаад. Баруун мөр төрөж алхаад марш. За гаргараасаа гараад. За гимнастикийн заавад юу көлдөөгөрний хэмжээний заавад гиснаа. За амсгалын нисгал. 1 2 3 4 гад 1 2 3 4 а гад дахиад хийгээрэй. 1 2 3 дөөрөө за гараа алдлаад гарын богоогоор тэтгэж нэргүүл 1 2 3 4 арагш нь 1 2 3 4 за мөрөөр оргиш 1 2 3 4 арагш нь 1 2 3 4 за За одоо шөвдгөр нуглахгүйгээр гарын алгыг газарт хүргэнэ. Шаланд 1 2 3 4 баруун талдаа 1 2 3 4 За зүүн зүүн хөлдөө 1 2 3 4 За хөлөөс утгаад За тэгэхээр гараа алдлаад баруун гарыг зүүн хөлд 1 2 3 4 Дахиад нөгөө талдаа 1 2 3 4 за баруун талдаа 1 2 3 4 зүүн талдаа 1 2 3 4 за за гараа ташаанд аваад зүүн гөл дээр өсгөлт 1 2 3 4 1 2 3 4 за баруун гөл дээр 1 2 3 4 яг 2 3 4 За одоо хоёр хөл дээрээ гэл. 1 2 3 4 1 2 3 4 За болно. За баруун тийш эрг. Алхаад марш. Орон. 1 2 Дараа. Болон цогс. Зүүн тийш. Яг. За. За бид бүхэн би ялалтаа гिचлээ. Одоо гिचлийнхаа сэдвээ гаргаж ирнэ. За бид нар өнөөдөр ямар хичээл үзэх вэ гэхээр Конго атлетикийн спортын дотор нь ямар ямар төрлүүд байдаг вүлээ. Хэдэн төрлөг хэд ангилдаг вүлээ? За хин гэлэх үү? За нар мантах. 5 ангил. За 5 ангил. Алхалт гүйл шийдэл тариал олон төрөл. Оо зөв алхалт гүйл шийдэл тариал олон төрөл гэсэн. За энэ дотроос хариалтын төрлийг авч үзье. За хариалтын төрөл дээр хариалт дотор хэдэн төрөл байдаг вүлээ? 3. Аа зөв 3. За нэр Гурвийн хариалт байрнаас үрт. Аа. Өндрөө. Өндрөө хариалт. За шинэ нэмж хэлэхгүй байна. За зав заяа. Гурван хараа. Ор байрнаас урт. Ооз байрнаас урт. Өндрөө хараа, уртээ хараа, байрнаас урт, гурван хараа гэж цаашаа хараа. Бааш тийм ээ. За. За тэгвэл бид бүгд өнөөдөр энэ дотроос гүйлтээс уртад хараа гэсэн хичээлийг авч изнэ. За өмнө бид нар өмнө ангиудтай бол үтсэн тийм ээ. Гүйлтээс уртад хараагаад үтцсэн. За өнөөдөр яг хөхтөр энэ үдсэн дээрээ баттгаад техникийг баттгах гүлтээс уртад хөл нугалж харах хараалтыг техникийг баттгах ийм хичээл орно. За хариадыг ямар ямар амтд байдаг вэ? Нэрлэх үү? Хариадыг амтдыг. За хингрүү байж үү? Өөр. Туулаа. Туулаа. Аа зөв ингээд хариадыг амтд зөндөө олон байгаа шүү дээ. За тэгвэл амтд ингээд амьдралынхаа ёс зайгаар ингэж хараад өсөрч хараад явж амьдэрдэг байгаа. Хүн ч гэсэн бас өдөр тутмынхаа амьдралд алхад гүдэг хараадаг юм байж байгаа. Энэ дотроос спортын ямар нэгэн төрлөөр хичээлж байгаа хүн спортын тэр тухайн төрлийн дасгал хөдөлгөөнийг хийхэд юуг анхаа гэж хамгийн түрүү эзэмшсэн байх вэ? За. Өө техник дасгалын дасгалын техникийг сайн эзэмшсэн хүн амжилтанд хурдан хөрөн шүү дээ тийм ээ хамгийн гол нь техник. Тийм учраас өнөөдөр бид нар гүйлтээс уртад харах хараалтын техникийг баттгаж эзэмших ийм хичээл байгаа. За. За багш нь энэ дээр энэ гişэлийн зорилго зорилтыг танилцуулаадах юм. За энэ гүйлтээс сэдв гүйлтээс уртад харах сэдв нь за Хичээлийн зорилго гүйлтээс уртад харах хараалтыг баттгах зорилготой. Хичээлийн үндсэн зорилго. За зорилт нь уртад хөл нугалж харах хараалтын техник эзэмшүүлэх өсөрөмтгий чанарыг хөгжүүлэх гэж байгаа тийм ээ. За ингээд. За одоо тэгтээ цөмөр юу яана бүгдээрээ гурван гисэг болоод гурван гисэг болоод өнөөдрийн гүйлтээс уртад харах дөхүүлэх дасгалуудад дээр ажиллаад дараа нь тэгээд үндсэн гүйлтийнхаа гүйлтээс уртад харах техникэ гүйцэтгэнэ. За ингээд Анхаар 1 2 3-аар топ 1 3 1 2 3 1 2 За 3-ыг нэ чигс 1 2 3 За зүүн тийш эрг За 3 дугаарыг нэ 3 дугаар 3 дугаар 3 дугаар гэсгүүгээд марш Аа бүгд. Оо. За хоёрдугаар хэсэг хоёрдугаар хэсэг дээрээ бүгд марш. За. Нэгдүгээр хэсэг зүү тийш ирг. За. Баруун зүү тийш ирг. Аа хат марш. Хат марш чигээрээ. За анхаар бодон цогс. Эрг. За ингээд тавраад. За. За одоо хүүхдүүд би багш нь одоо энэ гүйлтэс уртд тарих дөхүүлэх дасгалууд буюу сонгомол дасгалуудыг яаж хийх вэ гэдгийг үзүүлнэ. За нэгдүгээр хэсэг болохоор эхний хийх дасгал бол энэ тугнаас тэр хоёрдугаар туг хүртэл хурд хий. За энэ дээрээс гүйлээ. Гүйлээ дээд зэрэг хурдаар эргээ гүйлээ. Ингээд хурд хий. За хоёрдугаар хэсэг ямар юу хийх вэ гэхээр За хоёрдугаар хэсэг энэ шон дээгүүр хоёр хөлөөрөө харин ингээд шууд үсрэлт аваа. За энэ талтанд гарлаа. За одоо зүүн хөл дээрээ 2 3 4 дахиад дараа нь баруун хөл баруун хөл дээрээ 1 3 Аа ингээд. За эхлээд энийг гүйцэтгэнэ. За манай 3 дугаар хэсэг дээстэ дасгал байгаа. Дээстэ дасгалыг мөн хоёр хөл дээрээ зэрэг мөн баруун зүүн хөл дээрээ ээлжлээд за тэгээ баруун зүүн хөл дээрээ мөн бас ээлжилж гүйцэтгэнэ. За. За анхаа маш. За дасгалаа гүйцэтгэнэ. Нэг нэгээр сувар. За. Интересно. Куда? Интересно, идет. Куда? Интересно. А? Вот. зөв. Тэс баруун хөлтөөр харайлаа, харайлаа. Эргээд хараагүй хөлтөрнөд 2 3 4 Аа зөв. А тамаагүй дээштэй хоёр хөлтөөр орно. Зүүн хөлтөөр. Э. Тэгээ баруун хөлтөөр. Э. Ээж орно шүү дээ. Аа зөв. Аа хөлтөөр хөлтөөр. За. Би цаг гарнаа. За бай, тэгээ одоо цаг гарыг. Анхаар марш. Шохэд. Цагаар хийж байгаа шүү, болно. Болно гамонд өгт хийж. Хармтха. Оо. Цаг болов гэж. За. Шоорцтой. Тавшаа хурд хурд хурд хурд хийштэй. Марш. Ааж. За. За танах яач. Ааж. За одоо ингэнэ. Одоо энийг ингэж оортон тавьчаад Ойртод тавиад шууд хоёр хөл дээрээ нэг хөл дээрээ. За. Дайвар хоёр хөл дээрээ. Хоп. Хоп. Аавч ба. Бодо. Аавч ба. Одоо одоо баруу. Нэг хөл дээр. Бодо. Аавч ба. За танах яасан. Оо. Дөрөс нэг хөлтөөр нэг хөлтөөр. Э, энийг энийг энийг зүтгэнэ. Нэг хөлтөөр. Нэг, хоёр, гурав, дөрв. Аа эргээд энэ төрс. Нэг, хоёр, гурав нөгөө хөлтөөр ээлжлээ. Оо. Заавал танах болно. Одоо танах гашаа. За одоо энэ зураг харж байна уу? Араашийн зурган дээр. Энэ яаж хараасан бэ? Хөлөө. Тот хөлөө ингэж татаж хараасан байгаа юм. 1 2 3 4 Одоо энэ дасгалыг хийнэ. Харин дээрээс шууд хоёр хөлөөр бүтгэл таваад 1 2 Тэвэ. За. Мат хийх. За одоо энэ дээр хий. Аа одоо энэ дээр За яваа. Марш. Аа бочваа. За. Танах яа. Энэ хэрэгэлдээр тооцчих нь шүү дээ. Нэг хөдлөөр хий. Хоёр хөдлөөр хий. Аа зөв. Аа шил дээр. Гоо. А зүүн гүд. Зөө. За. Йоо. Хараа дандаа дээштэй хийжтэй. Өөр хэрэглэлтэй хийхгүй. Өнөрхөө зөвхөн дээсэндээ л. Хоёр хөл дээр нэг хөл дээр тагэртэй хийхгүй. одоо танах. Йоо. Хоц тэр шууд хөдлөр дахиад нэг хөдлөрс хоёр хөдлөр хараагаа дараа нэг хөдлөр. Хоц баруун зүүн хөдлөр. За танах одоо энэ Латра хэрэгэлдэг шүлж нэг хөдлөр. Аа баруун хөдлөр, зүүн хөдлөр. Цоод яваа. Зам цоод. Цаахан цуваад яа. За хоорондоо жоохон зайтай явуул. За ихтэй ганд утхи ороо. Оо болтра. Даварс юу ороо. Оо болтра. Оо өнөхөө хаштай хийж байна. Аа одоо танах энэ гурван цайрыг тойр. Баруун зүүн хоёр хөл дээр зэрэг өсгөлттэй. За танах болно. За танах одоо дараагийн дасгал. Дараагийн дасгал энэ дасгалыг хий. Гараа урдаа өрөө байран дээр өсгөлт. 1 2 3 Зур маань дэс хэрэг батна. Тэ зургуулаар байгаа. За. Давай давай. За ингээд сүлжээ тойроод байна. Оо за хоёр хөлтэй. Аа чи мочоо. За. Энэ гурван цайргийг тойрсон. Тойрсон. Баруун хөлтэй, зүүн хөлтэй. Хоёр хөл дээр яш шууд өсөлт аваад. Энэ. Аа. За. За бодчихно хөөхтэй. Бодж байгаа юм шүү. Гар ингэж авлаа. Хөл энэ шүү. Хөдөл тавлаа тийш. Хөл байна дэрс. Аа зүгтлээ. Томтой явуулаа. Аа Аа зүгтлээ. Апин дээр. Болжваа. Болжваа. тийм. За. За энэ дэр яах вэ? Шүлцлэн дээрс. Хоп, дээрс. За энэ хар. Хараа дандаа дээрс. Баруун хөлдөр зүүн хөлдөр хоёр хөлдөр л дээрс. Аа хийгээрэй. Шот. За. Одоо нэг ингэ штэ. Хоёр хоёроор нөхөд тавьчих штэ. За ингэ. За энэ хооронд нэг хөл дээр хоёр хөл дээр ээжлээд гинэ. За танах. Танах одын цагийг Цагиргийг тойрно. Нэг бүтээр. Хоёр, гурав, дөрв. За дахиад нөгөө хийгээгүй баруун бүтээр. Аа. Аавчваа. Ооз. Сонцоо сагийда. Аа. Ингэм. Ааж. За хийгээд. Баруун зүүн бүтээр ээж гинэ. За хамгаалах. Болно. Одоо дараагийн дасгал хийнэ. Энэ зурган дээр. Энэ дасгал хийх. За. Шууд байран дээрээс хөдөө нугдах шүү. Аац. Нугдах. Аац, хин болчихваа. байрандаа. За манай гурван хэсэг гурвуулаа сайн гүйцэтгэлээ. Алдаа дутагдал гарч ирснийг багш нь бас хэлж зандаруулсан тийм ээ. За өөр одоо чадахгүй болохгүй юм байна уу? Болж байгаа юм даа. За одоо дараа чи хэсгүүдээ юу яагаад дараа чи цагираг дээр одоо 3 дугаар хэсгэд даалгаврахтай цагирагнаас цагирагт тойрог замаар хоёр хөл дээрс л да эргээд нэг хөл дээр Тэгээ зүүн одоо дахиад баруун. За энэ бас клик гинэ. Марш. За танах хоёрдугаар хэсэг болохоор цагнаас цаграгт зүгээр хайр. А танах дээшлэг хийгээш шүү. Дээшлэг. Дээсэндээ ороод цаграгт. Аа зү. Танах хөлтөөр цаграгт. Нэг хөлөөр, хоёр хөлөөр баруун зүүн ээлжлээ. Гинэ. За хамаах нэгдүгээр хэсэг. Нэгдүгээр хэсгийн хийх давхар. Хайрн дээрээс нэг хоёр гурав Шууд байран дээрс нэг нэг хоёр хөдөр. Дараа нь баруун зүг хөдөрөө ээжтэй тэтгэл. тестээрээ. За, та дасгалыг савата юутага тестэйгээ хоёр хөлөөрөө эргээд нэг хөл баруун зүүн хөлөөр орно. За танаа. За. Заавал би тайлбарлахыг хүсдэг. Танаа дасгал хоорго цагинд хоёр хөлөөр эргээд нэг хөлөөр ингээ баруун зүүн хөлөөр эзэлнэ. Амарш. 아유 왔다 갔다 아 멋지다 거기다 너그 그, 가래 사고 Дөрөвч байгаа юу? Дээштэй тусгал цаграгнаас цаграгт. Хоёр хөл дээр. Эргээд баруун зүүн хөл дээр. За. За яваа. Од. Хоёр хөл дээр тойрлоо шүү дээ, тийм ээ? Цаграгнаас цаграгт. Баруун зүүн хөл дээр ажиллаж явнаа. Roger. За бодчих уу гэж. Оож. Бодж байна. Оож. Йоо. Наахан чимэг сайн хийдэ. Норман сайн хийдэ. За талах. Дэстэгээ хийж байгаа шүү дээ. Нэг хөл дээр, хоёр хөл дээр. Болохгүй юм байна уу? Оож. Аа орсон нэг хөл дээр. За мөнгөсөн хоёр хөл дээр хий да. Өнөрхөө нэг хөл дээр, баруун хөл дээр, зүүн хөл дээр wall quadrat За дуусгаад байна үү гэж зүгс. Гисгэл зэгтэр зүгс. За. За бид нар гүйлтээс уртд хараад үндсэн сонгомл дасгалууд буюу дуурайм дасгалуудыг хийс гүйцэтгэлээ тийм ээ. За энэ гизүү юм баана уу? Болж байгаа юм шүү дээ. Бүгдөө чадчихж байгаа тийм ээ. За энэ хариултын үндсэн техник эзэмшүүлэх гэж энэ дасгалуудыг хийж байгаа. За одоо тэгтэр бүгдээр нэгдүгээр гинэ ноон хүн алхаад марш чигээрэ За, зүүн мөр төрөлд марш. Аа. Болон зогс. Болон зогс. За. За одоо бүгдээрээ гүйлтээс уртад харах үндсэн техникээр талбал дээр очиж харина. За талбай хариалтын гүйлтийн хариалтын талбай энд байна. За эндээс эхлээд багш нэг харааж үзүүлнэ. За эндээс Гүйлээ. За хараач мөхтөө. Газардалт. Түлхэл тавлаа нислээ. Эргээд газардалтыг энийг бол бүхэн хийх ёстой. За хаа марш. Аа Аваача. Аача. Аача. За дараагийн гисгий ороо. Заавал байж тогсчих үү. За одоо бүгд нэг нэг удаа хараад үзчихлээ тийм ээ. Одоо хиний багаас хэн хамгийн техникээрээ зөв хамгийн хол харьяж ирээ гэдэг гурван хэсгээр уралдана. За одоо ган утгын хэсгээс эхэлнэ. Дараа нь батих дараа нь нар мэд багууд уралдана. За багш нь өдөртөөсөө хараасан багуудад онооны шагнал оноо өгөн тийм учраас гурван хэсгээрээ уралдаж байгаа шүү. За анхаар марш Adı. Öl. Sen ben. Sen ben. Baş. хариулт ёстой. За энэ хариултанд хамгийн хол хамгийн зөв техникээр батласан хараа да. За батласангийн баг таваама. Огноо батласан дөрөв шүүд. За дараагийн хоёр багт дөрөв дөрөв оноо. Шагны. За багаа хэснэр гарч ич. Оноогоо аваарай. За баяр хүрээрээ. За За би энэ дээр бас нэг зүйл анхааруулад хэлье. Гүйлтээс урт тарахдаа дондан дээрээс түлхэлд авч байгаа тийм ээ. Түлхэлд авахын өмнөх гурван алхмыг бол маш хурдтай. Түлхэлд авна шүү дээ тийм ээ. Маш хурдтай. Хурд авчиж түлхэлтэй хүчтэй авна шүү дээ тийм ээ. Тэг шаарай. За одоо өгч нэг арай зүйл. Энд дээрээс авлаа. Аа. За ерөнхийдөө бүх хүүхдүүд хараа да. За энэс өөдөхгүй асуух зүйл байна уу? За одоо бүгдээрээ нэг тоглоом тоглоно. За ямар тоглоом бэ гэхээр хиний баг хамгийн хол харах вэ гэсэн тоглоом бий. За. За ийш. Энэ талбайгаа чөлөөлөж зогсож. Аа за талбайгаа чөлөөлөж. Марсан жагш. За. За, тогтоомын дүрмийг танилцуулна. Тогтоомын дүрм болохоор за нэгдүгээр хөхт харайлаа. За энэ дэр харайлаа. Яг энэ хараасан газар дээрээс хоёрдугаар хөхөд аваад хараа. Тэгээд ингээд дараа дараагийн хөхт хараагаад хараасан хөхтүүд нь ардаа жигсаалынхаа хатал гараад байна. За хэний баг хол харах юм бэ? Уралнаа. Анхаар За За ардаа. Жигсаалаа хаарч жигсаалаа гараа. За анхаа орш. Оо зү. Зааш. Саад дөрөснө хаарч жигсаалаа. Оо зү. За олдо. За. За сүүлчийн хөөгдөд хин хин байна. Энэ уур. За таагур байранда. За. За энэ гурван багийн багийн гурван ахлагчаар энэ тоглоомын хамгийн хол харагч хин бэ гэдэг тодорно. За хардах. За босчихоо. Эргээд эр. За хамгийн хол харагчаар гамдах шалгарлаа. За оноо гарна би оноо гэж. За хамгийн төрүүлсэн багт 5 оноо 2 хүргээрэй. 2 дугаар байр 4 оноо 3 дугаар байр 4 оноо. За ингэ хэлээд тавай хүргье. За. Анхаа. Ноо. Гурван хэсэг чигээрээ хаад маш нэгэн цуванд хаад марш. Аа. Рая, так, хоёр. Зүүмөрөө, зүүмөр төвж хаад марш. Аа, дөрөө. За. За, аша гурван гис гисгээр өгсөж. Аа, гурван гисгээр өгсөж. Аа, гурван гисгээрээ. За цөмөр одоо энэ дээр асуулт хариултын тэмцээнд бас гурван хэсгээр оролцсноо. А нэгдүгээр асуулт хөнгөн атлет бүх спортын юу болдог вэ? А гараа гэж за нар мат хань. Хатан. А хатан хаан хөнгөн атлетийн спортын суурь болдог шүү дээ, тийм ээ. Суурь спорт гэж үздэг. За. Арамтхыг хавааноогоор шагнаа. За. Хараалтыг дотор нь ямар ямар хараалтыг ангилдаг вэ гэж. За хараа. Хараалтыг дотор нь үртийн, өндрийн, байрнаас урт гурван алхам. Аа зөв. Аа баярлаа. За. Уртын хараалт бие ямар ямар чанаруудыг хөгжүүлдэг вэ? За барс. Ямар ямар чанаруудыг хөгжүүлдэг вэ? Тэсвэр төвчээд хурд хүч өсөрдөг. Аа, тэсвэр төвчээд хурд хүч хамгийн гол нь хурд хүч өсөрдгийн чанарыг хөгжүүлнэ гэсэн. За дараагийн асуулт. Уртын хариалтанд гүйх уртын хариалтанд гарын юу, хөлийн юу, ямар техникээр хараадаг вэ? За гарын гарын савлт хөлийн өө гарын савлт хөлийн түлхэлтээр хараадаг. За дараагийн уртад харахад ямар дасгалуудыг хийж гүйцэтгэдэг вэ? За алтан гэр за хаан оо сонгомог буюу дуураймал дасгалууд нөхөөлөх дасгалууд хариалтанд. За 5 оноогоор загналаа. За байранда. За анхаар агууд ээ гэг. Эрг. За отхонд байранда. Ороороо. Зөө. За анхаар дөрөөхөө марш. 1 2 1 2 чигээрээ. Нэгэн цуванд авахад марш. Нэгэн цуванд. Нэг нь цаваа. Дараа, дараа болон зогс. Зүүн тийш. Ирг. За, гимнастикийн заавар. Марш. Ашагара алдлаа. Гимнастикийн заавараа. За. За, тэмөр нэг гимнастик хийгээд Заавал агаар хөлөөс хөлдөө. За өнөөдрийн гичээлийг бүгдээрээ дасгал техникийг эзэмшсэн тийм ээ. Асуух зүйл байна уу? Аахгүй. За гэрээнд доогуур гүйлтээс уртад харах өнөөдрийн үндсэн дөхөөжих сонгуул болон бүх дасгалуудаа хийгээд нэг хөдөлгөөр, хоёр хөдөлгөөр энэ хариалтуудад автаж ирнэ. Дараагийн хичээлдээ бас даалгавраа үзнэ. За ингээд өнөөдрийн хичээлд багууд буруулаа идэвхтэй сайн оролцлоо. Тэгээ хиний баг хамгийн олооноо авсан бэ гэдэг дээр шалгаруулнаа. За 1-р хэсэг 14 оноо, 2-р хэсэг 14 оноо, 3-р хэсэг 15, 20 23 оноо авсан байна. За 3-р хэсэг За ингээд өнөөдрийн хичээлд идэвхтэй сайн оролцсон та бүхэнд баярлалаа. Хичээл дуусгаа баярлалаа өнөөдрийн нэг гүйлтээс үрт тарга гэдэг хичээл заасан бид нэр маш сайн ойлголаа. Тэг хичээл заасан багштай баярлалаа. Өнөөдрийн хичээлийг болохоор гүйлтээс үртэд харих гэсэн хичээл байлаа. Тэгээд энэ хичээлийг болохоор манайх 5 дугаар ангиас хойш үзэж эхэлсэн. Өнөөдөр болохоор техникээ дахин шинээр давтаж болно. Гүйцэд сурч чадлаа. Тэгээ өнөөдрийн бол гүйлтээс уртад харих гэдэг хичээл надад хамгийн их таалагдлаа. Энэ болохоор хүний цохурд бичиг шаарддаг спорт юм аа.